le donne nascono dannate, dannate, perché in loro l'amore ha radicato fondo, radici che nessun uomo è riuscito ad estirpare mai. Le donne sono forza che non conosce odio e tenerezza senza fine. Sono coraggio che sconfigge la paura le donne sono rabbia muta e tenacia pungente di una rosa che sfida il gelo e il vento. Le donne sono Dio, la sua continuità divina, dannate e beate, perché il dono hanno avuto di dar la vita e non sanno maledire davvero, neanche se le viene strappata via.